последние минуты нашего голосования никого из э, населения не было на нашем участке, соответственно, мы с вами можем уже начать работу, да, без оповещения, 8 часов, прошу учесть, что мы с вами просим сотрудника полиции уже, так сказать, помочь нам в том, чтобы не пропускать никого на наш избирательный участок, вот, а Далее, давайте посмотрим, кто у нас присутствовать при голосов. Мы имеем некоторых наблюдателей. Мы, уважаемые, просим прощения, 8 часов уже, даже более, так что извините. К сожалению, на ну, вот так. Итак, члены нашей комиссии присутствуют. Эм, также у нас есть наблюдатель от кандидата, которого мы с вами сегодня видели в течение всего рабочего дня. Вот. И, к сожалению, да. да. Мы просим вас. Мы просим вас также покинуть наше помещение для голосования. А, да, вопрос есть. Могу знать результат? Да, вы можете дождаться вне помещения для голосования. Угу. Присутствовать при подсчете вы уже не имеете права. А могу ли их получить на расстоянии? Это возможно? Нет, к сожалению, <laughs> на расстоянии. Вы находитесь только за пределами Андрей Вячеславович, подождите минутку, пожалуйста. Мне нужно указать, до какого времени вы были. До 8.00? Да. Ставим? Да. До 20. А как я узнаю, когда закончится процедура? даже, да, да. вот там может ровно посередине сидеть и смотреть. Знаете, и когда уснут. У нас есть ваш телефон. Хорошо. Ладно. Итак, прошу секретаря э, УИК Елена Владимировна а, прошу вас получить неиспользованные избирательные бюллетени от всех членов нашей избирательной комиссии.